ñu ngi lay gërëm bu baax ci wéyisi wi sénégal nga euh, bu xam lool biti réew euh, dégg nga tafan temps yi yëpp ak euh, li xew ak fatouk mamadou lamine mi ñu fàtte mu dëkk fii ci njaafat lu soriwul dara kaw lax yëg nga ko ak bi ko yëgee lu mu la def njëkk waaw maa ngi nuyu di leen ziar di ziar sëñ daam di leen ziar sa bopp di rafetlu invitation bi ngeen ma defal ñu dem ba musse ñu am benn dombu jigéen ñu am ay problème xaw di fas parce que vague di ko njiñ ne dafa nekk ci adultère hmm waaj ñu sét ci domam fekk fa un mhm. gars mer di indi ciow ndax na ko génn sama kër doom di ko jubal si mu fang dafa raan waaji génn benn paaka da ko daggate wóor na yàlla suñu borom bi daggate ko à Mainz en Allemagne. Hmm. Uh, bi loolu xewee ñu dem sama benn xarit bu fa nekk oo ma jóge ko Paris dem fekk ci ko ñu dem fofu dem xol les autorités compétentes yëg quoi ki duggu génn ñu non c'est sensible comme jabaram la woon moko fi indi kërëb kërëb tay su mu ngi tan ba mujjul fenn ba jusqu'à présent mujjul fenn Maroc yagul touti pour un problème de wàccal sama chaise maa fi waro tok nit ko duggu ci bis tok nga ñëw ne ko jógal xam nga Sénégal ak suñu tempérament. Mm-hmm. wa ngi ne ko jóguma mu génne pak jam ko. bi ñu saisir les autorités yi fa nekkoon vice consul bi ak ñu benn njëriñ amuñ ko ci ah loolu nag mu nekk loo xam ne man naqari na ma lool. Mhm. mel ni bakkan doomu aadama amul benn njëriñ. ah oui mhm. euh, loolu moom jàngat gi ci ñun la wala mbir mi daal fan la fan la yolomee. ba mu ñu ree Sénégalais yi mu mu mu niil nii. mais suñ autorités yi la parce que bon man sama cas personnel lay wax man maa ngi Sénégal actuellement depuis 2001 laa fi ñëw. 2021 de mars, et un du Covid bi téye fi j'ai une nationalité française Au moins, këyit lenn lañ ma sonal nationalité française laa yore. Hmm. yaay doxantoo. ah oui j'ai un passeport français. parce que dama dem outil uti passeport Sénégal ñu laaj ma certificat de nationalité ak sama certificat de ses papa Vous me koy bi may génn sénégal c' était en deux mille en euh, euh, quatre vingt dix laa fi génn après le bac ñu may ñu bourse étranger ngeen jàngi passeport sénégal la demee moo dem dix ans après mu ñëw diwut kii ñu ne ma non fa nga kii national de sénégalais voilà loolu muy benn beneen soxe. Mhm. boo demee bitim réew bo man fi ma xam boog mooy france paris. Mhm. ndax foo def trente ans xam nga ko ambassadeur yi fa jaar yépp yépp yépp yépp fekkee naa ci ñu bëri di ko dalee ci Massa Mbassare ba kii fi mujj nekk nii di un cousin de Abdoulaye Daoudou Diallo Massa Mbassare moo ci xawaanu tane mais ci parent tukulóor mi ngeen jégal ma bu fekkee amul tukulóor. Mm -hmm. mais mhm. budul kooku ñu ne ñi kenn amu si njëriñ boo demee dans le seizième arrondissement fa la ak kii bi consul bi consulat bi ne man ma fa papier parce que dama ñëw une année après ci la am nationalité française quoi. On va. OK. Man sama jabar tubab. Lah. Hmm. Légui bon ñu bo fa demé dut keuyit. Mais doy dal lay doy dal duñ la faalé jigen ñi fay liggé amuñu ben ben ben ben ben yitté ci doom adam yi. Yow da nga man est ce que man nit nit la? Nga jéy ko fi ñew. Bo ñewé wacc aéroport. Hmm. Gis nga kéré passeport européen da nga ben fu ñu aw Hein? Gabon lolo? Ah, Gabon? Le pétrole ak ki, te Omar Bongo dafa ki lu leer, Gabon nak do ut visa. Suñu am bac dañuy ñu automatiquement jang ci, c'est automatique. Gabon bu da ngeen ambassade rek demande autorisation ñu dapal visa do pour ben papier. Ki di Gabon non? Algérien non? Algérie ça on peut les comprendre que les ñom bon voilà avec mmh, ces ñom ay ay français la Mais Gabonais Gabonais ken ñabuko. Amna fi une année trois américains nous soupçonné ne ne installé ay appareils dans appareil ci kaw ambassade États-Unis en France. ñu mhm. nekk à Neuilly pour espionner le Matignon le bureau premier ministre. mais bi ñu découvrir affaire bi qui chose qui est tellement grave li Oui, wax wooy que kër c'est un incident ils sont invités à quitter le territoire Mais bi mais Sénégalais il suffit nga un peu, pour le ma ne Sénégal mais ñepp ku ñuul rek il suffit nga am fa benn problème ndaw ñu patam patam mais la sonal la ñàkk la fay de ñàkk la perte parce que lan teguñ ñu fenn te lu ko waral suñu autorité yi. Mhm. Eh, yéen ba ngeen fa nekkee bu yàgg baag léegi ndax wuute na ci taxawaayu nguur. bon man bi may dem bon simple particulier quoi parce que ñun dañoo dama am bac avec mention les coopérations françaises moom ñu may ay bourse donc biñu yexé bon ba nga am ak ben affaire ci Sénégal quoi dañ lay ko yexsi ñu jël ñu yobbu ñu ci université kër ñu suñu papier man 2 ans après ma am nationalité mais sama yeneen gars yi fa nek bon ñi ñen ñi soit dañ am bourse municipale yow mom français nga yow français la bourse municipale la ñam mhm. euh ñeneen ñi dañuy am euh, ki euh, doomu politicien wala doomu autorité yi dafa ngi fa jang da nak dénulaar xamu dara mais dañu jël bés jox ko non non moo xam dafa jëm un cas particulier ay ah, l' président du conseil économique et social bu Abdou Diouf Mampa Mampa Guirassy. Mhm. sa fille dañ ko wutal bourse pour mu dem école euh, des télécommunications de Paris yaa ngi trois mois dafa ñu dakh ko. Hein? papa gi tëgg téléphone bu yuuxu naawal ki bi l'ambassadeur ambassadeur bi dem dakte ñu won ko notami Ni aku end capacity. Dia belum fit ut. Faham? Hmm? Voilà. Buñ jëk ba di taxone mo amul won problème ay jang kat ñu randam. Hmm. Parce que soir da nga mel académique. Benen côté bi il y avait des travailleurs. Ñi da nga dem pour liggéey. Da nga dem départ fi dem outil visa pour 5 ans nga dem tok dëkk ci sa ben foyer di lekk sa yu yem di tejil sa xaliss dajalé. Amul benn ambition utlo fa dara am sa ben liggey bu yamamay sonu lo len hmm bu 5 ans joté nga par ñep ci ñom def sereb légui ambassade yi fofu lan mo fay seen liggey carrément comme comme modou modou bo gis wala ku fa nek à l'étranger so waxe ñu na la seen taxaway fofu da la amul ndariñ ñom luñ fay def kon casé des amis manam xol ñi fa ambassadeur ñep kan mo ci amé le profil type diplomate man gisumako ay ancien ministre suñ dakh ay politiciens politiques yi fii ba perte sa base ñàkk solo amul fu ñu ne ut fu ñu la def parce que am nga doole ci quelque part ñu ut fu ñu def wala ku leen lakkal ñu bëgg la sori éloigné la ñu fal la fa teg la fa boo ñëwee yaa ngi ci ay commerce aka yaa ngi ci ay dugg génn aka yaa ngi ci ay loxoor ak ay yooyu rek fay nekkee kon ñoom en dehors de ambassade bi dañ fay am ay petit métier yu ñuy def foofu bon l' ambassade à quelque sorte xam nga mais man le personnel moom. Mhm. je persiste et signe et je pèse bien mes mots amuñu benn njëriñ seen business bopp lañ fa nekkee dugu jënd ay engrais di sama tool ba sama liba sama raw ba lañu xëy si 8 heures bu ñegse salam alaykum parce que une fois dama fa dem di déclarer sama ben xarit ba dem jaaroon fa man doon mm -hmm. ko déclarer mais maa ngi yegsi 9 heures ñu toog la ma ba 13 heures dam bi ñëw yegsi dugg toog bureau ma ñëw au suivant ma ngi toog ñëw ñëw semaine prochaine xam nga euh, cachet bi kii bi ma ko tëj newu fi ma xol ko naaw ci ko ma ne ko yow ma ne on est où là kon lanteur administrative bi mi nekk fii daa gane si boppam c' est nag yàlla ma yàlla excusez ma ko gis nga jikko borom pa ca pax ñii suñu administration bi sooxee yéexee ko laxisme bi fi am boo soxlaa kayit da ngay daw ba sonn di xaar ay mbóob loolu fa xew loolu dong moo fa xew sankoo rek am na yoo xam ne bon ñemoo ma ko wax ci rajo quoi yoo xam ne nii bon dañ ko fay def ci suuf. léegi lu tax tubaab yi moom wegguñ ñu jaaxalu laa. non man du ma jaaxal parce que yow bari ñu laa nga sa bopp. ñun ñi nga xam ne ñun ñooy les pions ñun weg nañu parce que ñun dangay ñu jàng ñu fi indi mu dugg ci université dafante koog ñoom ba wane ne leen ñoo leen dàq am seen ay diplôme gën leen dégg français et puis bu ne comportement modèle y' a ça aussi. parce que tamit nit. ou de la gisee la lay voilà nit tamit bu fekkee da nga ñëw tey su ma ñëw ci kii fëgg salaamaaleykum bon voilà quoi ay wax yu ñàkk kersa wala yi ba dañ may jotang sànni ci biti ci gi mais boo ñëw réb jàngu si dafa laaj nga am yar moytu liñ fay tere bon du ma ne kenn mais xam nga ñëw ti déjà amoo ko it son papier déjà yow tu es un oral wa mais boo yaroo posé topp si liggéey yàlla mu def nga mais ñun tamit des fois ñun tamit xaw ñoo yaru nag dama ko wax ca kaw des fois ñu nit am problème bo xamné so ñëwé lah, yow bu ko bu ko dimbalé lah, wala bu ko wutal avocat wala bu ko kasal alors là lah, da ah, nga est ce que maître moussa diop bi nek ki dakar dik bi nekkon dakar dem dik xam nga c'est un avocat cabinet mi nekkon dans le 13e arrondissement 17 boulevard d'Italie 13e arrondissement ci cabinet moussa djéjou fa la néwon légui légui comme sama grand la da nga andi ko séti di waxtan léegi léegi su ay yooyu amee soo ñëwee gis ko mu ne la yii booy yii bu leen lan sori leen milliers yii parce que booy da nga fi loxur yoo xam ne yow bon man mënuma taxaw defan ko xam ne lim ci kaw bi gis yëpp ay lëg la waaw yooyu mooy seen problème quoi. kon des fois tam lu ji njàkk ñu na. ñu na boole tamit suñu autorité yi jàppale wuñu. ci naka. parce que tamit yow bu fekkee da nga am comme démb dama dégg dans une radio de la place. waaw ñu ubbi antenne quoi di waxtaan ci affaire bi mooy déglu débat bi mom ko auto itali wax mune ñun bon dañu xew ci autorité ñu ngi jappalé wu ci dara parce que ya ministre des affaires étrangères hmm kenen ñu def service chargé sénégal de l'extérieur yu seen jëri dara ma gisuma dara luñ fi résoudre nit ki même bu fekke sax amul papier man ma ngi ni am papier dara sama taxawal li sama li la yor bu mu lay doxanto ken sonu mais même bu amul papier c'est un être humain ah oui ambassador loolu moo fi si kii. kon moom c' est le minimum quand même. soo ko mënul jàppale moom kay it au moins nga di ko di leen oh di leen tegtal leen fexe de carte consulaire ku ne war na ko mun a am c' est obligatoire soo amul même soo amul carte consulaire mais li xew na ambassadeur nga jóg dem tapé jéem a dugg dans les chancelleries di kii et puis communiquer sax quoi. mais nit dafay dee ba xobetas du président du ministre affaires étrangère du kenn ku jóg sax ne xam nga compatible à la durée de la famille te ki ko xam yow joxoko lu liggey dimbaloko ci dara mom mu takkayu ndax ay boy am jom lañ nak hmm fara ah oui ben jour dama jige ko paris di dem ci danemark ma dugg tgv ñu biñu traverser ki euh angleterre mu ci ñaari boy sénégalais bon ñu ma lañu gisee ñu ngi tok ni ñu waxtaan seen bir quoi ki di expliquer kene xam kan ngok mo ci boy man dañ mi yunte yakamti ma am yi jene yoruma dañ mi yunte yakamti ma ma ah yeen samay mbokk ngeen da ngeen ñu waxtaan boy na ah, grand dëkk bi dafa dëgër da ngay yow gis sa yaay di yor table li jaay ba bi retraité na yow da ngay mune da ngay xiyew suba da ngay daw genn kër yi wallahi ba goudi hmm xam nga nakar frustration yoyu hmm bon pression familiale ñun lu mën ti mel mën nga xey suba genn sa poche jox sa dama sa jabar wala nga xey suba jënd sa mbur lek même ko xamé tay 100 francs bobu tay da koy teu fofu la ngi xolé tapé di poche la table toba bi dañ ñu soxla am nañ yo xamni ñu ko fi utsi nga monay lu ak nekkini suñu ki ñun بوكس عمر بونغ عمر بونغ نولف خمنا نيجي لاتسون بترول دين كوسولا مو نيونغ عندك نيكينو غابوني ان فرانس واو غابوني امول بين بروبليم اي بور دان نيون دامي ني مونون نكو ديف دي فوالا واي مون لو كوب باسكو نيون لو بريني بريزيدان سينغور سينغور فيخون نا بورس جافيول بورس يي كاي ديم بورس كوبراتيف سينغور مكو نكي مي بين كومونس اي نيوت نيات نيو اندي ايتيان بو خامدي نيو دو خام دارا خامولو ترافيك جول تاي بان كومو جولون تك مي فينا ما ارمي ايميسيون بي تا اما خام خام بي دا ما في توك اي كاس رك bon de fil en aiguille et puis ñi ñu tamit nek ay businessman ay homme d'affaires wa chaque jour suñu jappé Sénégal ñu ko jàpp ci ay drogue ay yooyu ay mariage blanc ay ci donc bu jappé ko troxal ay de avant ma maa ngi déglu Edouard Mendy je sais pas mo xam mm-hmm, kan mm-hmm. ci procès ay di jël ay xalé di len di tëdd yoo xam nga tamit ah, moom kay euh, lu yàggul dara dégg nga communiquer gui Marius Sagna bi ah. mooy bi mi wax ci affaire xalé yi nga xamné fay nañu sen prescription ba paré waye am visa en France dana leen ticc boo demee ambassade da ngay rus ñoom daal wegguñ ñu dara quoi. ñoom wegguñ ñu te en plus beneen affaire boo demandé visa man xaw actuellement prix bi ñaata la mais à notre époque seize mille nga daan joxe suñu la hmm da nga ñu jox passeport ni vous avez été refusé pour ce passeport duñ la wax motif duñ la def sa mais ñaata ñuy fóoti visa ambassade Amérique kazalika ñaata ñuy fóoti visa donc li benn bindkat waxone Fatou Sow hmm bi mu bindee le vent de l'Atlantique voilà firul hmm ngeen ko door nga fayu voilà lah. mu ngok legi ñu ñu ñu dem nak ci ñakum kayit gën gan fa wax mhm. ne sénégalais yu bari ci étranger amul kayit ka bu dem non bu amé yeen ancien yi bu ngeen ci amé ay ki nu ngeen koy traiter e. bon c'est très difficile nga xam ko parce que tamit euh, euh bo demé dans le district arrondissement hmm dafa ben réseau bo xamné c'est piloté par des zaïrois et des camerounais ay faux papiers lañu défar hmm bu ko bon comment tu t'appelles euh, Babacar Karsar? ñu le bon indi benn extrait ngay di ngi def lu un faux permis de conduire defal la une fausse pièce d'identité bon dañ duñ jël sa tur mais mun nañ en complicité avec yenn policiers yi mhm. ñu ut benn extrait koo xam ne na un villageois yële a déposé le dugal sa dossier nga am carte séjour wala yooyu ñi ko ñewul kay dañuy nebbutu tamit parce que dañuy rus ñu xam nga daj gi nit du ñu ne am ñi non dañuy nebbutu tuba bi tamit su bëgg ñi mu bëgg liggéelo ki amul kayit moko intéressé dañu du la fay dara lu baax bo kasse mu dakar 103 da ñi mo dem fendi ko kasse parce que déjà rek yow yang ki dans l'illégalité hmm hmm te bo jilé un ki ñew di tax présenté wu mu ne la japp ne la ah yow kat tu es censé quand même connaître la loi nga ñew di indi un hors la loi wala aide au sujet irrégulier d'un immigrant. Voilà, il y a eu tout le problème. Bon, seule façon de me dire, moi, je comme il y a un qui se dit, il est correct, et tout ça, il y a un qui est qui, ce patron. Des fois, il y a un patron qui est surtout Nari ou les Tunisiens, il y a ça. Mais il y a un qui est là, il y a un qui Nari est fatal, hein? Non, il y a un qui est là, il y a un qui est là, il y a un qui est là. C'est que Nari, c'est une bonne l'on se à un visa de trois mois. -hmm. bon trois mois ça te permet de de déposer dossier à la préfecture mais Babacar su ma la waxee ni traité les étrangers préfecturés. yi man j'habite à Saint-Germain. Mhm. boo mes préfecture Versailles pour ce première demande 4 heures du matin na fait fait, une finance da nga fait une grande si qui est ñu qu'il pleuve qu'il neige ou qu'il vente ci suñ paré ñu ñu tek fay xalé yu ndaw ay soit ay antier ay chinois wala ay genre bi quoi comment dire ay réunion nit ñi wax nit ndox yi hmm les gens des îles là chargé len ñak kersa gu mat sekk nak pour décourager da nga ñu mu xol ci papi yépp xol nak lo xamni mo certificat de son père mu la kel ko xamni fa nga oté fi remonter wat ki bi ba mu ko jotté dina japp dina japp dina jamm te ba da ngay xey un jour ñu rek ñu krep sa ki jeexna sa tromé ñu jana yobul amba sans rétention refoulé mo tax ñu bari su jeexé bon sa fekke dang fa ñewoon sa su jeex ta jotlu won gaaw gaaw gaaw ko am lu leer lu ki tu préfères tomber dans l'illégalité, évidemment su mu après dem dugg italie wala nga dugg espagne wala parce que mais il paraît que ñaari gox yoy nga tuddu ñoy jamm ji de wa fofu mom tane fofu tane na lu tax mu tane ak lan moko waral li ko waral moy wala administration bi fofu tam dafa yolom do nga dafa yoromul mais ñom c'est administration eh, do nga demewul non de dañu soxla main d'œuvre ci tol yeek affaire yoy da bay nga étranger ñom da nga leen day moone fait bo gisee les mexicains les colombiens les latino américains quoi dañ fa bari hmm boñe sénégal ñu tamit kasa ci ñu la bay nga dem mo manam contrôle amu fa xam nga france mu nga genn li goudi dañ bañ nek ba so ñoy am nga ñala mo ci gar gudi, bu dugg ci gar yi fulum so sori jël sa vélo ba nga dox parce que da ngay goudi gis ya, ben police en ah, civil tok ni def nga ñu mëlé monsieur s'il vous plaît mo genn papier vos papiers vos papiers s'il vous plaît jox loko mu jappal pa ngeen japp yobul 48 heures pour décliner 48 heures ce que amul dara ñi centre de rétention refoulé. voilà ca yàlla. loolu moom doy na de ah. mais c'est ainsi fait. Euh, Légui kay ñun buñ la buñ la mënon tooñ sax ne sénégalais yi fa ne luñ fay def. voilà la question nak man de ci sama gis-gis. Hmm. suma rakk bi mu amé maîtrise bu ko defee troisième cycle dama ne ko mu dem Canada. lu tax nga yóbbu ko Canada. parce que France metti na. france gawon nga xamne au moins fonkon nañ xam xam parce que bo ñëwé nek étudiant dañ lay fonk mais tamit ñun suñu étudiant tamit ñoko jangatuñ da ngay ñëw salam alaykum alaykum salam nga bërk daw italy da nga visa france daw italy hmm wala nga visa france ñu commencé song ben xala bu jigen kërëp kërëp yi am ci ben doom ñëw bi ñu jox ay papier nga xey sandi ko fa daw bërgib dañ ko taxawal te france maintenant li ñu ancienne miss xam nga Miss Maguette xam nga lu ko dese. Mm-hmm. ay photo ay photo yi. ah ay ba ma koy toll ay samay jamono. Mm-hmm. rek France fi mu ne xaas bind. dafa Maguette. non man France dama ko xam par cœur xaas bind France fi mu ne ñaata quatrième puissance maa ngi doon léegi mu ngi septième puissance. ah oui ñëpp a koy titillé amatuñu dara suñu lañ yaakaar boo gisee accord yi ñu signé ak ni ñu. déli sonal ñu et puis di fexe toujours ba di fi teg ay ñoom sànjéeri yi nga xam ne seen intérêt la ñuy leen fi nekkal. pour ñu téré ci pouvoir sa ñëri mom moy gan borom dëkk bi <laughs> bo démé mali eh. hmm bëgg dem lay déglu journal mali hmm ñu ne gis nga temps wu biñ dégager ci tuba bi ak embargo bi mali ah, a réussi à payer parce que la moitié de ses dettes amna ben xam nan gol bo xamne legui dafañu installer mali pour lor afrique australe fofu lañ koy traiter tellement que Eh, mhm. bo neme ba un putchis peuple bi di la tatchu hmm nga xamne ñi son nañ ah oui te gis nga bo xolé bu baax xolé france fi mi intervenir yep fayal bi yep yow france yow joxale visa teuna la do jox nit ki visa li ngi wone dang koy jema dimbele pour karangem ay on va où là mon kay lol jaaxal na voilà. lol ñu choisir nak xam nga france dangul guinée bissau hmm france dangul benen damul fenen dafa amul dara mais zone yi am or beek zone yi am afrique yu baax yi ressources yi fa la ñem kalofa nak tok fa basé wu fa di neexal les terroristes di len jox ay moto ay bekkati di len jox ñu tal ay bombe ñu pour ñu gëna mëna tok di sacc ki bi di ko yobbu Wagner lolu mo tax ñu kon Wagner Wagner da ngeu texte loxo ci benn importante ki wu cargaison de lengo dor bu ndoron dam i extrémiste Wagner ñu rek ci ki tek sen ndox lolu naqare len ñu ki fi tam nañ fi mali dem lu ñu def kërëb kërëb ana bañ day mali top ci Niger parce que lan l'Iran ñom France est un pays bi nga xamné man xamul lu muy def conseil de sécurité ak lu muy def sax ci le groupe de contact France fini ni mhm. lepp lu am Afrique la koy jëli ji suñ ko bayé mu trop légui nga am jauh, nga am force de frappe bobu di ñak fayda man bu mu léréne kat Semua su midi jotté sa kër lay ndéki mhm. ah su muy di nga ma dagger chaise defal ni defal na gi jadi. jëna mburu dama def ni dama ni o ma ma man tuddi jëri mi ngi amul ben jëri très bien sa nit bi wax lu mu xam lu mu dund da ngay xam ne kii li muy wax maîtrise na ko te fan at ku ko def àll wa xam àll na muy doxee ak na mu tëddee te la mu wax jëmale ca France yaakaar naa ne ñu bari bari wax nañ ko jëmale ca France France nag moo ñu may indépendance waaye may ñu jàmm may ñu jàmm te dañu naan France Sénégal mu ne dem sans France waaye France aussi ay it ay soxla ay it yu bari daf ko daf ko gàll suñu réew mi yàlla dimbal nañu yàlla may ñu nag ñu am njiitu réew yoo xam ne ku ci ñëw rek ñu yóbbu ci france jël seen lépp yaakaar ko ci ñoom te may sa wax na ko sànq france bépp dëkk boo xam ne gis na fa ne intérêt ma nga fa dina fexe ba am fa base boo xam ne ci ay ressources lépp lu muy soxla dina ko fay am te suñ diggante moom loolu moo ca nekk moodu moodu yi nga xam ne nag ña nga ca biti réew yàlla dogal ñu dem wuti léeg-léeg ñu dund jafe-jafe yoo xam ne bu ñëwee sa buñ la ko dee nettali da ngay doyal sëkk ci biir ci biti réew jafe-jafe nag ñaar la bi nga teg sa bopp ak biñ la teg am na ci yoo xam ne ñoom ñoo ko teg seen bopp ni nga mel fii soo ko bëggee mel ci réewum jàmm te bokkuñu ay réalité loo ci góobee yaa ko gaaw te bari na ci ñoo xam ne ni ñu mel fii lañ bëgg a mel feneen te dañ naan jikko nit du yow nit daal am na jikko joo xam ne boo ko yowee sa kër nga xaj waaye boo ko bëggee yóbbu dëkkab jàmm te bokku leen gëm-gëm bokku leen réalité. Mhm. ñoom ñoom la lañ seen xel may loolu la ñuy def. da ngay sonn. gis nga tey bëri na ci mood yoo xam ne ña nga ca biti réew xëy ñu gont ñu liggéeyuñ dara waaye boo demee si baax yi fekk leen fa. Mhm. boo demee ci place yi nga xam ne mooy place yi ñu baaleel ñu noosee fekk leen fa ñu ñu ndax xam nañ leen yóbbu am na ci mood yoo xam ne bu xëy kattan du matin nga xëy dem liggéeyi jang top sen dine liggey ak mon fa yobul xam ni len yobul lolou nak boko xame so demé ci reewum jamm di nga xam fo wara yam ak fo wol yam hmm amna ci ño xamné nga fa luñ buñ liggey ba am astut japp na li mën nañu dem dundu sen jabon ñi bis tok fex sen jabot dundu ko ak ñom ba mu jeex ni delu wat ba nga nit ño xamné nga fa amuñu mënu ñoo ñi bis ñi nga fa am nañu may nangu ñoo ñi bis hmm sen nafsu bakkar lañ top ñi amul dañu top sen ñi amul reste fa lank da du ñibi ñen ñi sisu mo leen japp hmm mota bari na fa ño xam dañu dem sisu ba xey faatu fa ñu ci bari fa lañ leen sul parce amuñ moy bu leen indé mm-hmm. ñen ñi dem am lek lok tuba yi nga xam na fa lañ dekk fa lañ ciosano fa lañ juddo fa lañ yawo fekk fa baax baax fekk leen fa yango juggé ci dekk bo xam na sa am am demé non ba tang tukki nga dem lek lok ko xam ni ñaa bokku leen dayo mm-hmm. lolu suñu di wax bari di and ak bobu bayam wan tak momi beuyam hmm dañ koy ciaga kess ah way te lolou yakar na ni gis nañ ko ci mur yu bari amna ci ño xamne ñi ngi dund jafé jafé yo xamne nak suñu état yi ñoo ko yobé parce que bari na ci mur yo xamne ñi ci bitim rew li jëm ci walu kayit pour ñu lijeenti ko jafé jafé hmm degeeruñ fa dara way ci bitim degeeruñ fa dañ am jafé jafé pour lijeenti lu jëm ci walu kayit may sa bim koy wax sank lañu ni maaj lo bay bëgg de lolou jafé jafé la hmm bari na suñu doomu rew yo xamne ray nañ ci bitim rew mu jul fenn ndax hmm, hmm. taxaway bi mo dess kuñ ci xëy ci semaine boobu coow la dana bari waaye anka dur mujj fenn parte nga sénégal nag nekk na réew boo xam ne boo fi ñooy nekk fi étranger yaa ëpp doole ki nga xam ne dëkku fi te jàmm ngi fi ci tax jàmm na fi nag du du suñ gouvernement yi mais ñaan gi fekk la kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ko liggéey mm-hmm. parce que yaakaar na am na ci réew yoo xam ne boo fa demee te yëgloo kayit doo taxawal sax ci dëkk bu ñu la jàpp dañ la fa la nga ñibbi si am na ci réew yoo xam ne boo fa demee ay ñoo xam ne ay mboo ay ay ay an ay ay ñoo xam ne ay station la ñooy dimbalante ci seen biir. Mm-hmm. ñooy dimbalante seen biir di leblante ak a ak a jàppalante. Mm-hmm. léeg-léeg am ko faatu ci ñoom ñu xool lañ am. social ko social. boole mm-hmm. lañ am andi ko ci biir réew mi am na ci ñoo xam ne seen am seen liggéey demeewul noonu amuñu fu ñu liggéeyee parce que am na ci réew yoo xam ne boo fay liggéeyee te amuloo kayit. fi la jàppee nañ léegi a foog am na ci réew yoo xam ne foog nga liggéey il faut nga am kayit.